Hai teman-teman, kakak Tiara mau kasih makan sapi, S A S A P I P, nggak pakai i lagi belakangnya. Kalau pakai i lagi jadi sapi i. Ayo kasih makan sapi, nggak pakai i lagi, sapi tok. Iya. Ini sapinya. 你那里 makan. Jadi Allah di lakatu. Hmm. Hmm. Ah, tambah mana lo gurono jelek tambah lo tidak ngatur untuk besok tidak kalau ngatur sini tuh ya tuh paling payah lagi itu ya kan gitu makan apa sapinya jagung sama rum pot, jadi rumput jagung hmm. Cepok nanti tak bisa, tak bisa. Hmm, tak kayu. Wes wes iku a A a a a a a <laughs> Ah, nanti apa ya boleh mam boleh mam satu a bu a jadi adik a oh a a hmm Iku saya naiku dek, palungan naiku pun duten. <laughs> ampun nah dadah lek sampun kene Mas Jan dadah teman-teman sudah selesai dadah terus dadah dadah Hop. sudah selesai dadah oh oh, oh maem tuh yes eh